nga tukulaga emirimu dont hesitate otukubira otuyite tukolere amakaago tukakuwenga we galina okuba matovu heski humold brushan ah, samahara hopas thea bestokso so ibrake ne godfather emboozi eyo nno njewaza ebbanga kubanga munnaye entadde mu position enzibu nze nga isima nkolagana very well ne godfather is a humble person omusajja akola ebintu bye atunda amataka tugendayo so nze siinawo wonna wonna wonna wenyinza kugamba bweyakwata muganda we in any case siina wenyinza kugamba nti teyakwata i can neither refuse nor refute naye yeah. mu bintu byonna bye tukola otunuliranga positioni gy'osobola odifendinga ekintu ekyo ibulake kye yayogera ku godfather nagamba ibulake mukasa ekintu ekyo kizibu kizibu nnyo kiri diipu not onule ku muntu but also for you to prove ngamba ibulake mukasa olaba ekintu ekyo kizibu one time yayitawo t famire teri willing kustandinga naawe newoba ogamba kituufu but how far will you go to prove it kuba kizibu gavumenti yateeka kubeesiga omusango gwa rep gavumenti negugiremerera omusango gwa repu sikyomala gateekawo so mu nsi tulina okuvaamu egos mu mutima ebintu ebimu nokireka nekigenda kati now dear two of my friends really kubanga atera wotunula mu musaidi ya godfather naye omutegeera kubanga gwe omuntu okukeera nagamba wakwata muganda wo ngaebintu oyina ebirimu oyina erinnya lyo ngaabantu obaguza ebintu olina akuterako ekintu weekityo si kintu kirungi mwana kintu kirumira ddala abantu boogera ebigambo ebiruma nze nsoma mu komenti za godfather nempulira bubi nnyo mwana nempulira bubi nga bamugamba ebigambo ebireetera ddala ennyiike ku ki ku mutima nziramu sigamba nti teyakikola sigamba nti yakikola kuba obukakafu sirina so nolwensonga eyo sirina wenyumyanenga nti yakikola okugjako ngaomuntu ampruvinze beyond reasonable doubt ekiyinza okuba very difficulty to do nze nkimanyiiko nti babatuuzaako mr frank gashumba naye nga wegambye titulina egos nyingi zitugaana oluusi okukkaanya okiwulira ibulake musajja akola emirimu bulungi si ye muntu eyandiyagadda gye adamaginga omuntu the only problem is that Ibrake has only the reference to police. And it has to be supported by something more. Ah, is the family willing to come out and support you Ibula? Sister Why wa Ogodifazo omuyina. Kale wadete DNA test zikyasobola naye tula otuulawo n'akakasa emboozi z'ogamba. Bw'aba tasobola kitegeeza Chitegezo mu very difficult position. to prove kubanga famiry za wano nzibu bayinza okubanga babivaako godfather waabanga ye bredwiner waliwo ebintu dynamics enzibu ennyo mu families lemiteryo nze katiikyuli ne bwokeera n'ogenda ewa mutabuliiki n'ajati ne bw'ogamba osanze endya essowaani y'embizzi nga kituufu tasobola kukkiriza kati omanyi position ya godfather mu famire right now assuming yakikola naye ibula omanyi position ya godfather mu famire yaabwe ayinza okuba ye bread winner nga famire tekyayinza kuvaayo kuyimirira naawe ne weesanga ngaomusango oyina mutuufu naye ng'ogutuddemu ate osigamba nti kituufu no no siina bujulizi nze ngaisima sikirinaako obujulizi wabula kiruma kiruma senga nze okigambye nze ginjagalamu basisita bange nongamba namwebakako ng'olimba kiruma naye ate ibula yajjawa referense ya poliisi ibula yagijjawa kuba siyeeke yagirina nerumbuye naye nga wenkugambye difference eyinza obutamala mu condition za uganda wano yes you need the family to back you up kubanga this is beyond an accusation omuntu gyayinza otekinga lightly mbadde mbasaba buli omu asonyiwe munne tugende mu maaso kuba mwena muli bantu babuvunanyizibwa nnyo mu society buli muntu tumwetaaga tusobola okukakanya ego zino ne tugenda maso kozi ekintu wekito kireta sikazi omuntu ayinza nokutereka emyaka eki ena nakujja n'omujja mu bwongo n'alyoka kuba akatayimbwa nga bakayita komaniina kubanga ekintu kinene omuntu ayinza okwerabiza nakuba akatayimbwa komaniina eitha saidi oba oli oba ono sembadde njagala basaba tukakane tufune micho gurawundi mufuneyo omuntu era nga we mwali mufunye furanka gashumba ensonga tuzikwatirawo tugende buli muntu tumwetaaga nga rediyo we yayimba tinkwetaaga tinaawo neetaaga kwetaaga buli omu yeetaaga munne ky'omusomesa asomesa omusawo omusawo akukuba akayisawo abantu bawaga ku intaneti naye ng'otuuse okuwoza obaogu omu olina okuyimirira mu positioni nga oli ku winning position in any case omusango gudistructinga lwaki njogera bwetyo because nina pain ibulake mukasa musajja wange nnyo nnyo ye yasookera ddala nga nakatonya e uganda okundabamu valu and hence forth andabyemu valu ibulake mukasa ya muappreciatinga naye remembe ibulake mukasa oyina kampany gyokolera god father yeekozesa ye gyakoma otwala ebbaluwa kweni tv nti poliisi ekwetaaga omukozi waayo over defamation omusango ne woba omusinga but it creates a different impact ku company tolowooza nti god father musiru eh, waloopa eh, atwala ku sipaaka n'awa general manager kati gwatategeera impact ya manager olowooza mukyangu manager wa tv buli wakwata ebbaluwa nagagwe munnaye bakwetaga ku polisi oli abakozeeko dent tv tayagala gitwala ku mawulire kumanya mu polisi ekivaamu nga kampani egambo wayi tuli ku ki nga tova mu misango naye ngaemisango oyinza oba nga gwagiwiininga nga yegwali ku right side naye nkugambye omuntu senga ajja ku banka wookola n'awa general manage ebbaluwa nti weetaagibwa ku police over defamation ne woba ogenzeyo nodda manage agagwe eno ne ebbaluwa saagala kuddamu giriceivi nga gwakumeka gwakubiri olaba olaba damage bwetambula do you remember ibulake nkwagala nnyo kyali wange oli very fine presenter olina n'omutima omulungi naye mbadde njagala kukusaba to find space same thing ne godfather mufune mitigation ground ekintu tukiveeko it sits very heavy in my heart simanyi na saidi yakubeerako yes siyinza kugaa nti njakubeerakuya ibulakimu kasano kubanga ate ne godfather nkolagana naye bulungi nnyo situmuyinako buzibu we do business zitambula bulungi is a responsible person naye naye antuuza wonanga isima wandiwulidde oti nze nga isima bwe nemanyi nkugambye nkutereka emyaka egi nekkuba akatayimbwa komaaniina tonteekako kintu kitali mu bwekityo naye ate nga naye mugaba woba wakikola kyali ki wabula feesi ye ng'omuganda eyakikola bwakutunuulira eh, eyina ekintu kyekulaga peini godfather gyakulaga ng'omubuuziza ekintu ekyo omanyize mpa nnyo attention to detail omubiri reaction biki sisobola gaana ate sisobola kukkiriza I'm in that position my onlamba piru nga tugenda mu ramadhan titufune mitigation ground tuve ku poliisi ebintu bikole ki bigwe eculia lon yes hmm? jajja ikyuli sikumatira nnyo mu politics mu political grounds but today you have been a good teacher on or storyteller big up Eh, big up kombaka construction z nesime nyo miss hills yes sometime wawe tujja ntu eh, naye waliwo wetulina otutula tureflectinge ku bulamu bwaffe nnyo naddala gwe nkugambye gwe omuntu agenda okukozesa akabina makinga sure insurance era abantu bagge obagenderera babeera nga tebava mu ddwaliro tebava ku buweke eh, naye tebava nnyo mu famasi ne mu europe bayitaayita mu famasi abazungu bayina empeke tobeeranga europe neweerwaza notandika omumira eddagala owedde dont take tablets nkubuulira eh? mbu toyagala kukola abazungu obagambe mbu teweebaka muganda wange bajja okukuwa empeke onoogenda okumaliriza nga wallahi billahi tallahi owagwa eddalu njagala okutuusa okusaasira okw'amaanyi nnyo mikwano gyange abantu bonna abawangalira mu kibuga stockholm sweden awe scapnek twafiiriddwa muganda wange ow'amaanyi ennyo o bwe tumaze akabanga mukulu serugga nga kitalo ky'amaanyi ekyabaguddekawe scapnek serugga munnange nondeka ku nsi eno tubadde twakanyumya ng'oli uganda mukama katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe